A yau mun zo garin Tsanwa da ke jihar Gidan Rumji Maraɗi. A wannan bidiyo za mu san muhimmancin kare yara daga wasa a inda mutane da dabbobi ke bayan gari. Ƙwayoyin cutar da ke cikin bayan garin nasu na haddasa ciyon gudawa. Salamu alaikum. Na kwanan ku? Laha kalau sare na gane ku zamne laha kuke zamne wangadan na ga ya game huska. Laha kalau amma bai san jiki ne. Aure jiki ai zama. Sare da zuna zaka na tambaye ki kace ce ɗanki yana yin zawo. kice za a mata nana ba ko mini ce miki to ko za a mata nana yana iya kare ma yaro ruwan jiki kya gani zawo yana yana hannu biyu saboda rishin tsafta yana kawo ma yaro zawo ga kaji nan kuma suna yawo ga bisashe nan na yawo suna kawo ma yaro wata matsala ciki kuma ga turamin ku nan ma bambar kwai ga sunan ko su ma yana ta kawo ma yaro wata matsala ciki saboda diba jikin shi ki gani dai ya mishi yaushi duk ruwan jikin shi sai nisa ko Yaya gudawa ke iya tauye girman yaro? A ko da yaushe yaro ya yi fama da gudawa, yakan yi hasarar sinadarai da yake bukata wajen girma. Sarai so nawa waɗanki ka yin zawo ga wuni? So hudu ka zawo ga To kya kai shi likita? a ban kai likita ran na ga a mutanen na ana jira kun su to ko za a mata na ai ya kamata kabin ma ki kai likita ki mai ruwan gishiri da sukari nan gida sarai kin san ruwan gishiri da sukari ina eh, san ruwan gishiri da sukari to a mai a'a ban mai na ga za a mata na abban mai ba to kina da ruwa tsaftaci eh, ina da ruwa tsaftaci yanzu na gama kun na riga kin ruwa ta masashi to tashi ki doko ka aiki mu mai idan akwai yaro da ke tsakanin wata shida zuwa 24 a gida wane irin magani ya kamata a tanada a gidan ruwan sukari da gishiri Sarai tun da kyaka ka aiki ɗebo mun ɗauko sabuni mu wanke hannuwa. A'a babu sabuni. To akwai toka? Eh akwai toka. To ɗebo toka mu wanke hannuwa. ga garin gishiri da sukari da sanadarin abin da yaro ke zubda a cikin zawo ga ɗaccanin mu mai ɗaukar litir guda na ruwa ga ruwan mu tafasashi ga kushin mu wankakka sai in buɗe ɗan cana in zuba ruwa ciki waɗanda ke yin daidai da litir ya in zuba garin gishiri da sukari in motsa ruwan gishiri na da sukari na maganin zawo Sara yanzu kya ga ruwan gishiri da sukari. A ina ana ba shi su. In za ki taya likita ki biya mishi da 'yan kaɗan. In ki ina kina ba shi in sun ka kwa a zubda su a sake wasu. Ki ci gaba da ba shi su har zawo shi tsaya mai. Mm. To yanzu ga ruwan gishiri da sukari ki ba shi. sha ko a baka cakulat ka ka gani ta ne in baka sha ba ba a ba in baka sha ba Sarai ki ci gaba da ba ɗanki ruwa da yawa. Kuma abinci ki ba shi da wanda kika ci da. Kuma nono ki ba shi da wanda kika sha da. To an na ba abinci da yawa na ba ruwa da za a bai mai yawa. zawo bai mai yawa sai dai ya mai da abin da ya zuba cikin zawa na gamsu da maganar ga take bari in tuwon kai likita bari in biya mai da rawa Yaya ake iya maganin gudawa a gida? ga yara ƙasa da wata shida a shayar da su nono akai-akai fiye da yadda aka saba ga yara sama da wata shida a kaɗa fakiti na ruwan sukari da gishiri a kai yaro asibiti idan ya yi gudawa fiye da sau uku a rana nan tun in sa akwatin cikin ruwa na da in tsabtace su in sai yi minti biyar sai in juya ga <coughs> randa ran juya rana da inda minti biyar sai Salamu alaikum. Alaikum Ina kwanan ku. An tashi laha. Laha kala. Bari a wurin ki nita. To. To. bari a ci gaba da yin tsabta. A ci gaba da yin tsabta nan tunda na gaɗe ki tana cikin ƙoshin lahiya. Ba ke bu ko wani ki gani dai inda ya ci gaba da yin tsabta kina ba ta ban nono tsatsa to dan yake za ta yin hakan ga ko wani ki ga zahi ba ta ruwa ga ki bari shi ba ta ruwa sai matsayin wata shidda in na ga kamar a ya kama ta ina ai an ba ta ruwan gishiri da siga a'a ba ki iya ki ba ta ruwan gishiri da siga sai in likita ya rubuta miki su ke dai raɗin kanki ba ki ba ta ruwan gishiri da sukari sai in likita ya rubuta miki na gode don kare yaro daga gudawa ko tamowa wani abu mai muhimmanci ya kamata a yi a kiyaye taɓa bayan garin mutane ko dabbobi saboda yana ɗauke da ƙwayoyin cuta masu haɗari da ke sa rashin lafiya kawo da muka saba wayi muku kai baccin na taro shine ni taho in ƙara bari a karhin gwiwa game dangance da tsabta da ban nuni tsantsa bisa cewa ka mai gida to na gode ba mata ba hannu maza mun gano cewa idan kana so ka samu yaro mai nagarta da lafiyar jiki sai an bi ta hanyar ban nono zalla da tsabta dangance da wannan aiki mun gano da cewa za mu ci gaba da yin shi